Здравствуйте. Толя мы сидим. Я сейчас приду, ладно? Кристину провожу приду, хорошо? Кристину сейчас провожу, Первые минуты в первом классе. Толя, помахай ручкой. Молодец. Şimdi bak. Elektrik olarak bu az şans işte. нашего директора. Вашего директора крепко мы связали, подальше спрятали, но где он, мы не знали. Зайди его никак, запиши. Очень шапокляк. Очень шапокляк. Убить и программу школьную надо учебное Один день учиться. Иисуса слово тяжелое, тяжелая, ежедневная, Вот так. Но помимо вам, ваши родители будут еще тяжелее, потому что они с вами пойдут в очередной раз в школу, пойдут в первый класс и до девятого. Ну или, дай Бог, может быть, доживем мы когда мы в полную школу. И до одиннадцатого. И вот прозвучала песня. Неси класс. Не, не туда, туда, вы сюда идете. Все, да? Люди? Села Сережа, Сережина села, понятно. Ну, Алена? Алена? Присядь потом, потом. Не переживайте. вот для чего нужно делать зарядку, заниматься спортом. Соня, чтобы хорошо себя чувствовать, да, чтобы было хорошее настроение, еще напишать. Чтобы жить. Так, чтобы жизнь была долгой, счастливой радостной, правда, еще? Еще? Так, чтобы быть сильным, да? Ну еще, Максим, тебя еще. Так, чтобы в будущем, возможно, да, стать спортсменам развить в себе какие-то качества, да? Так, ну что ж, вот еще в прошлом году, вы все знаете, да, что у нас нашим государством, да, управляет президент, можно так сказать, да? Матвей, как зовут нашего президента? Прям так называют вот, с уважением, да, Владимир Владимирович Путин. Так вот, еще в прошлом году, ребята, наш президент Владимир Владимирович Путин подписал указ, согласно которому в школах должны ввести новый физкультурный комплекс. То есть это много-много-много разных физических дисциплин. И вот такой комплекс будет называться «Готов к труду и обороне», а коротко тремя буквами «Г», «Т», «О». Золотые и серебряные и бронзовые знаки отличия будут вручаться тем ученикам, которые выполняли все нормативы этого комплекса. Такие знаки отличия в итоге помогут при поступлении многим высшие учебные заведения. Вы уже заметили, что у нас в школе очень много часов физкультуры, правда? Мы очень много занимаемся. А может мальчиков-то на, стул, на стульчики посадить еще кого-нибудь? Ну что я это? Конечно. Столов не поменьше. Да. Ряд был третий, ряд да сейчас. Нет, так и не Да. Так, еще, еще надо. Дайте нам. Еще один басуч. Дайте нам. Саша, не садись. Смотри. Так, еще один. Вот сюда еще а один. Сюда один можно. И еще один стульчик. Сейчас Пожалуйста, передайте нам Сюда ты нам.

Ты что, влюбился за суп? Ну и что? Все так не влюбился в суп. Жаркое? Такая яркая, это сузик без красной.